Frank Uy, me has pillado. <laughs> Toni i vos dono la benvinguda un dia més així al meu canal de YouTube. Avui no estic sol perquè compte en un càmera, mira, càmera, asoma la maneta i digues hola. <laughs> Ahora perles, ja sabeu que aquests dies s'hem de quedar guardats dins de casa, però que no condisca el pànic, que no passa res, perquè no ens anem a avorrir. M'he proposat gravar una sèrie de vídeos per a estar entretingudets aquests dies, per a que esteu entretinguts eh, vosaltres i, i jo també. Així que estarem juntets, passarem juntets aquests dies, i vaig a presentar-vos el primer vídeo. Anem a fer una massa de pizza 100% casolana. El que necessitarem per a fer la nostra massa són 250 grans de farina. i en aquest cas he llegit aquesta farina, que és especial per a pizza, simplement per la raó de que ja porta la llevadura integrada. Val? Així que 250 grams de farina, mig got aproximadament d'aigua tibia, una miqueta de sal i dos culleradetes soperes d'oli. vegada aconseguim que la massa ja no se mos apegue en les mans, que la podem treballar fàcilment, val? fem una boldeta, lliseta, la tapem i la deixem reposar durant 25 minuts. Una vegada han transcorrit ja els 25 minuts, comprovem que la massa ens ha pujat i efectivament com vegeu ja és una miqueta més infladeta. Jo, per exemple, que he fet, eh, aprofitant que són 25 minuts d'espera, he anat preparant tots els ingredients que ficarem eh, nosaltres en la pizza. En el nostre cas, el que ficarem serà pernil dolç, tomaca triturada, no fiqueu tomaca fregida queso d'orrano ni res d'això, perquè es nota bastant el sabor, eh? Així que tomaca natural eh, triturada. Després una mica de formatge mozzarella, una mica de ceba i també olivetes negres. El que farem ara serà estirar la massa i ja li ficarem les olivetes per damunt i al forn. I abans de ficar-nos a estirar la massa, el que farem serà recalfar el forn a 250 graus i calor d'altibaix. Ya ja teníem la masa bien estiradeta, el que hacemos es ficar sobre una bandeja del forn, acomodem una mica i ara anem amb els ingredients. així tenim l'alegria de Montesa. Això és l'alegria de Montesa! A veure, una vegada ja hem ficat tots els ingredients, ja ho tenim tot preparat, fiquem el forn a 200 graus, eh, calor d'alt i baix, ho deixem igual, i res, fiquem la pizza dins i esperem sobre uns 15 minutets, 20 minutets, val? Anirem comprovant-ho. 20 minutes later. Bueno, Perles, així teniu el resultat de la nostra pizza. Ja veu que té una pinta super, super, super bona. I res, que fins ací el vídeo, com vos he dit abans, eh, aquests dies espero anar pujant eh, contingut així de forma més continuada i així sempre aquests dies d'una manera molt més divertida. Res, eh, per res, vosaltres anem a menjar ja sol. tens ganes, càmera, de menjar a sol? està bé, sí? <laughs> doncs nosaltres anem ja a menjar la pizza abans de que, de que es gele i res, que es veiem en el pròxim vídeo. Ah, per cert, no vos oblideu de seguir-me en les xarxes socials. <laughs> Vinga, adeu! Música